Далі у нас е, гість доєднується до нашого ефіру. Це Петро Кузик, командир батальйону Свобода, майор Нацгвардії. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Отже, вороги далі зосереджуються на веденні наступу на Бахмутському напрямі. Це повідомлення генштабу. Закордонні експерти, ну зокрема британські, оцінюють події на фронті як глухий кут. Ну, а яка на вашу думку ситуація? Яка обстановка? Нормальна досить ситуація. Да, важко ворог напирає. Зараз підтягнув нові сили. Вагнеров трохи повбивали, ну не трохи, а так суттєво пригодили цю організацію. Зараз вже пішли кадри військові. Е, да, вони трошки по іншому працюють е, більше техніки, більш виважено і більш плановано але ніяких особливо проблем вони створити не можуть, окрім якихось локальних там проривів, там типу Солідар. Е, і то там вже стабілізована ситуація. Працюємо, задача утримувати рубежі, знищувати техніку і військову силу, що ми намагаємося дуже якісно робити, і повірте, у нас виходить. Безумовно віримо. А що ви думаєте з приводу цієї оцінки закордонних експертів, що кажуть, ну глухий кут, мовляв, жодна зі сторін не може вдатися до якихось там е, е, активних дій? Я думаю, вони помиляються. Е, справа важка в тому, що е, у нас немає ще достатньо обладнання для хорошого наступального ринка. І є певний дефіцит боєкомплекті, але експерти закордонні різного типу, різного масштабу, колись пророкували нам, що ми протримуємося максимум 72 години. Вони досі е, недооцінюють українські збройні сили. І вони досі мені здається трошки переоцінюють е, потенціал окупантів. Да, не ну, треба їх і применшувати. Ми маємо справу з серйозним ворогом, але загалом е, зараз стоїть задача е, підрозділів батальйону свободи це утримувати рубежі, стримувати ворога. А е, Якщо буде наказ піти у нас, то безумовно ми виконуємо наказ і підемо в нас. Зараз їх не поступає, ми солдати. Ми виконуємо наказ. Нам чесно кажучи, і не додумати експерт, якщо експерти сказали, що нам треба відходити, але ми на них не орієнтуємося. Ми орієнтуємося на накази штабів. Зараз наказ максимально перемилювати наступальний потенціал ворога. Ми цим займаємося. Буде наказ і вперед, буде витрати. Ага. Буде цього наказу, будемо робити те, що треба робити солдатам. А відтак в мене є запитання наступне, е, судячи з того, що ви сказали, от наскільки сильно ослабить така боротьба противника? Ну і нас на жаль, Да, хороше питання. Я мені працювали в обережному бізнесі свого часу. Е, там стримувало 300 бійців багатотисячну навалку. І так, так само було дуже важко, бо тоді ще сильно сильніше набагато працювала ворожа артилерія авіація. І ми, ну, у нас ну, штурми, танки, піхота, авіація постійно було. І задача стояла така сама. Максимально я тоді її ще не розумів сенсу, але після того, як строчилися основні наступальні сили на рубіжному середненську, пам'ятаєте, були прориви на Харківщині, були прориви туди на Херсон. Відповідно, Мені здається, що така тактика. Мені здається, така тактика принесе свою користь. І коли ворог достатньо виснажиться, коли його достатньо кількість буде буде знищено, ну відповідно е, генштаб спланує наступальну операцію. Зараз ми діємо командно, ми довіряємо генштабу, він довіряє нам. Тому працюємо злагоджено, без якихось там нервових ексцесів. Е, важкувато. Ну, Бахмут взагалі важка, важка ділянка для роботи. Але ну, треба працювати і тут. Ага. Щодо е, наших проблем втрат, да, умови дуже важкі. і з огляду на те, що штурми йдуть постійно, є втрати у нас, але вони не співставні з е, окупантами. Пане Петре, чи може запитати, які настрої наших військовиків і що підтримує їхній бойовий дух? Ну, заради справедливості скажу, що на людях працюють різні підрозділи. Е, є підрозділи, які сформовані, ну так би мовити, з неготових, не підгот... мало підготовлених бійців. Там настрій ну, менш позитивні. Якщо говорити про підрозділи, такі свобода. Ми загалом добровольчі всі сюди добровільно тобто прийшли. Е, настрій е, повбивати кожного окупанта, хто прийшов на цю землю українську. І повірте, тут типу, таких підрозділів мотивованих достатньо е, запалених уже в боях, досвідчених, тільки е, <laughs> знають, що вони роблять. Тому настрій у нас один від всіх від цього до перемоги. Пане Петре, вам е, дуже дякую. Дуже дякую за розмову. Ще більше за вашу службу. Бажаю вам здоров'я і зичу нам швид... ну, як, якнайшвидшої перемоги. Дякую вам. Дякую вам. Це Петро Кузик, командир батальйону Свобода, майор Нацгвардії. Бо у нас на зв'язку.